on a Friday night yet two, one, go! Three, two, one, go! Three, two, one, go! Música Chancho culiao, chancho culiao, chancho culiao, chancho culiao, cerdo, de cerdo culiao, asqueroso. Canales de televisión, vengan todos los reporteros, chupanme el pico igual que el mega. Maricones culiao, cómanme el moco. Maricones, chúpenme la raja con caca, maricones culiao. Cerdo canal de televisión, vengan todos los reporteros, chupanme el pico igual que el mega, maricones culiao, cómanme el moco, maricones, chúpenme la raja con caca, maricones culiao.